ver, A ver, hijo de puta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Vic? ¿Qué pasó? ¿Quién está hablando huevas? ¡Todos contra la pared! Vamos a ver, vamos a hacerles el tato de noche. Vamos a ver qué hay aquí. Vamos a revisarles. A ver, voy a matarles a todos. A ver.